そんなことないよ本当にそんなことないよそんなことないよ言わないよ怒らないよはいデビだよ、えー、今回はねあのタイトルにも書いてある通りあのデビをこう応援してくれてる人たちからプレゼントが届きました結構見てサイズが大きいんですよこれ何人から 科の人たちからこう集まってであの私の BK をあのこう応援しサポートしてくれてるロディオンを経由してねあのプレゼントを送ってきてくれましたありがとうございますいやすごい嬉しいなんかこううんなんか私の人生で何ていうかこう海外の人からプレゼントもらうっていうのは本当にない経験なので。 になりますね中身をちょっと開けてみたいと思います1つ目ああこれロシアのお菓子だなるほどねチョコだねこれこれだねありがとうパシはえー、えー、ダイエット中だけどねチョコねすごい嬉しいね食べる ダイエット中だけどダメだで次はえまたおかしいなこれキャラメルかなすごいありがとうありがとうファシーマ次がなんだこれえふわふわしてるえあこれはパンツかな あれからマフラーかなめちゃくちゃ気持ちいいおああ紅茶ねはいはいやったうらうらうらえこれは多分お茶だね紅茶だねで紅茶大好きなんだよね結構ねあの BK でみんな紅茶の話をしてるんだけどなんだこの箱はちょとえ すごいなんかもうクリスマスの気分だねあれなんかふわふわしたものが中に入ってこんなの入ってましたパンツかな <laughs> どんだけ引っ張るんですかえー、すごいお花うわ何これ綺麗に作ってある見てこれえー、これ多分本物のお花使ってるね 作ったねこれすごいねはあありがとう中身読んで読んでみようお手紙ねちょっと中身読んでみるねおお日本語だよびっしりだねこんにちはデビさん手書き56文法についてあらかじめお詫び申し上げますね、 日本語がわからないので初めて書けます私はあなたが全てを理解できるように読みやすく書くように努めますが、えー、何かが全てを理解できなくなった場合は、えー、ミナマリーナで BK で私に書いてくださいあでも全然読めるよ大丈夫大丈夫だから私はあなたにとって重要と言います私たちはあなたのフォロワーや友達 はある意味であなたの生活を助けていますあなたを愛し支えてくれる人がいるのは素晴らしいことです本当にね嬉しいよこう常に重要なことを覚えておくべきですあなたはまず自分自身のために生きなければならず他の誰かのためではなく重要な人のためにさえ生きなければなりません。 うん、私たちはあなたの人生や目標の意味を、えー、手で導くことはできませんがあなた自身があなたの幸せに、えー、到達する間私たちは常にあなたの手を握ってあなたと一緒に歩きます目の前を歩いて道を案内することはできませんので えー、脇を歩いて応援します、えー、私たちはあなたのそばを歩きあなたの手を握りますちなみに友達や知人よりも身近な人として見たいと書いている人の言葉に腹を立てないでくださいそんなことないよ本当にそんなことないよそんなことないよ言わないよ怒らないよ本当にみんなには助けられてるよ えー、私たちはできるだけ温かさを表現しようとしているだけで他の方法でそれを行う方法が分かりませんあなたは強いのであなたは全てを扱うことができると思いますしかしあなたが疲れを感じたら私たちに書いてくださいそして私たちはあなたをサポートしますちなみにゴフンドームプラットフォームがあります そこで誰でも補充できるアカウントを開くことができます。開封もお試しいただけます。この子は GOFUNDME GoFundDM DME っていうプラットフォーム。これこれ知らないな。これどういうことだろううん。 配布もお試しいただけますそして私たちはあなたのために小さな投資をすることができますそれは寄付プラットフォームのようなものになるでしょうああクラウドファンディング的なねそっかそうねお金のこともちょっといろいろ問題あるからうーんなるほどねまあでもあのー、みんなが面白いと思ってくれるようなアイデアはいっぱいあるんだけど 例えばこうお金が足りないとかねそういうのがあったりしたらそういう時にねなんかやってみたらいいかもしんないねうんあなたが幸せで健康になり傷がすぐに治ることを願っていますそうでない場合はそれらの上に花を育てましょうみんな、えー、PS 手紙の重量を報告する はい報告しますはい手紙届きましたあれスパシーバーワルシュミーナすごい、あ、ありがとうすごくねあのあの漢字とかね書くのって本当に難しいんだよねであの大人になってもね日本人でも あのあんまり字書かなくなると本当に字が汚くなったりねバランス取りづらくなったりするんだけどすごくねあの丁寧にねあの気を使って書いてくれたのがあの文字からあ伝わりました本当に、えー、バレショエバレショエスパシバ本当にあの嬉しいですね手紙は本当いいね手紙って宝物になるね物として大事にできるからいいよね じゃあ次、なんだろうね。次ね、なんか、おっとっとっと次ね、こんな感じで、またお手紙っぽいものが来ました。んなんだこれ。ああ、私の絵だね。おー。え、何これ。ちょ、あったね、この時のシャツ。この時の絵。 あったねそうなんかみんなね私の絵絵を描いてくれるんだけどその絵が欲しいって言ってたんだけどうまっえうまいねこれ見て素晴らしいこの人の絵のスタイル好きだなわ上手だねこうね立体感をね爬虫類のこの立体感光沢ねキラキラした感じを出すのはすごく難しいんであいいね これいいねなんかこれのなんだろうグッズとかあったら欲しいよ普通にシャツとかうまっあこれはなんだ名刺かなあ名刺かなこれあそういうそういうのあのね本当にこうあの YouTube を通していろんな人からなんかドルのシールが入ってましたあのー みんなのこの、えー、たくさんいろいろ描いて、ね、私の絵を描いてくれてですごくねあの嬉しいしプラスね私もこう絵を描くのが好きだからあのそういうこういろんなね絵だけじゃなくていろんなクリエイターさんを、あのこう紹介する、あのプラットフォームみたいなねそういうチャンネルにもしたいんだよね。 あまたドルのシールがこれいいねなんか PC とかに貼りたいねまたドルのシールだでああ何これかわいいこのデビ <laughs> いいねちょっとね真ん中ハゲかかってるけどねちょちょっとねあのハゲかかってるけどあちょっとハゲかかってるけどあのいい感じのデビあデビでもでもねあの私 実は先端分けなんだよね無理やりこう髪の毛をこう寄せてるんだけどあのお風呂上がりだとねこんな感じになります私ね私のことよく知ってるねえー、I, I started following you when the channel didn't have even a thousand subscribers all that further uh, studies and all this was very blessing. and I thought that I was alone that there were no Soul your videos my soul had better, uh, the desire to die subsided a little I wanted to use say thank you and again uh, please continue your creative creativity. Remember, everything will be fine. Best wishes from Alice. Thank you, Alice. I'm a little slime. What is beauty and why do people defy her? She's the vessel, vessel in which there is impertinence. or a fire flickering in your breast a r o s k i 英語で頑張ってメッセージ書いてくれたのにありがとうねなんかこうみんなこう私のこのチャンネルを登録した時の気持ちとかあのー、初めて動画私の動画を見た時の気持ちとか すごいねいろんな、あのー、経緯をね私と出会った時私を知った時の経緯を教えてくれてそれがすごいねなんか面白くてなんだこれはおおあパーセントの服じゃんえこれ私が作ったグッズじゃないよこれパーセントのグッズ作ってくれたのこれ中にチョコが ああこれあの美味しいチョコのやつだこのクッキーもありがとう素晴らしいわええー、じゃファンセントのねグッズ私あのー、作っててねあのパーカーとかいろいろねコップとかも作ってるんだけどマジでおお <laughs> すごい えー、めっちゃめっちゃよくできてんじゃんこことここのこのパーセントのこの色がね違ってここにねロシアと日本の国旗があってここにね「ミーティーチャー」はいここにね「ミーティーチャーデビアン」書いてあるわあありがとうすごいパーセントのグッズグッズえっ こ見たことがあるものが <laughs> うわダウローズスマイルのやつだこれあの私の動画でねあのキャッチアイキャッチねてっててってこうするときに出てくるやつなんだけどうわーすごいねやっぱりリバーシブルってことかなこれうわーありがとう うわこれはびっくりするねうわすごいありがとうこれパーセントはねあのすごくこう病気で苦しんでた時に自分をこう救うためにねあの宗教のようで宗教でない神だ神が存在しない 新しい思想を作ろうと思ってパーセント思想っていうものを作ろうとしてでそれをねアイコニックなデザインにしたのがあのこれなんだけどえー、ありがとうでもこれさこれ来たらさもうデビットすぐバレちゃうね <laughs> ロシアでは着れないねでも髪型とかですぐバレるかうわーありがとうて甘い匂いがすごいする私にあのー、本当にね みんなの気持ちって言葉だけでもすごくあの伝わっているし嬉しいし、ね、それだけじゃなくてねやっぱりこうこういうプレゼントっていう形でねあの手紙とかねあの改めてねみんなの気持ちの大きさっていうのを感じました。うん、なんか僕が思ってる以上にもっともっと大きいかもしれないそれぐらい本当にあのー 温かい気持ちになりましたねあのデビー私はこうまだまだいろいろこう乗り越えないといけない壁とかもあのあるんですけどでもこうねみんなにねあの元気だよとかこういう楽しいことあったよとか楽し、のはやっぱりたくさん今後もね行っていきたいし あのみんなにあの応援してよかったって思われるようなねあの YouTuber になりたいと思い思いますねうん思ってます本当に <sighs> ありがとうございます、ね、こんなこんな変な人ですけどみんなの言葉が言葉で生きていきますうん 一度はねあのちょっとねデビューは自分の命をねあまり良くない形で良くない行動をねしてしまおうとしましたが、ね、そこでまた体がまた悪くなったりしたんだけどそれでもねみんなからメッセージもらえてうん生きようって思えたんだよね改めて。 うんすごく自分にはもったいないぐらいの気持ちをいただきましたうんなんかこう YouTube のね活動をしててあのー、いろんなねやりたいこととかこう考えてることとかあるけどやっぱりあのー、やってて一番嬉しいのはこう 国とか言葉を超えたこの人対人のねあの温かみっていうかね優しさを感じることができるのがすごく嬉しいと思ってますそしてそういう優しい気持ちをあのみんなにもね届けられたらなと思います本当に皆さんねあの用意してくれた皆さんありがとうございました、え皆さん本当に ありがとうございますあの今後もあの頑張っていきますのであの改めて、えー、よろしくお願いいたしますはいということで、えー、レビーでしたはいパカ、えー、パカパカ